الزر قبلهم I need a weapon. على الاخر ما ما عندي غير جي نزل ما ما في ما في تحالف نزل نزل باقي واحد بالبيت بيديكم ابو طلق اعطوني طلق اوزي من عندك I'm really sorry. لا ما عندي ترى I'm really sorry. بس ما اعطيني سلاح كلب بظهرك Enemies ahead. عم يطلع بشوي تمام تعال عندي تعال امسك Enemies ahead. عندي غيرها اقتل تشوفونه وش هنا Thank you. ناس طال خالص برا واحد افتحوا لي الباب يلعن من سكر الباب؟ يا ضعف من سكر الباب؟ اني اني كان عندي يا الله يتفنش ابن النار يتفنش دوات يتفنش هو ما فنشني سكرت الباب علي ما بقي غيره منكم بوتات شو درين يا اي سرق سرق واحد الشوط عليكم I got supplies. Oh, no, that'll be this one. I'm out. Need ammo. قلنا نيد امو رميت سلاحي انا ما قدرت اطلع رقم في مخزن 40 رقم 7 واحد يجي ياخذ لدي امدادات اوكي واحد جوا بس ممكن اعرف انت Thank you. نعم،, نعم هذا هو نعم شلون؟ بعد ما طلع طيب شوف انا وين وقعت يموت يموت اذا ما فنش ما اذا ما فنش اه اسكت انك طلعونه فما يسمعني من الحال اسكت انقلع يلا على اللعب يلا ارجع على اللعبه ارجع على اللعبه عشان ما يفلت الثاني عليك شوف وصل النت عندي ورجعوني وهسه ما اسمع من الفلان ما خليت بس انفجر ما في عناد هيجي عناد عناد فجر نفسه قدامهم مو الحين في واحد قبل العمارة جنبه بابا ما في أي عمارة لكن في واحد عنده جنبه بس انا بيكمل الجيم انا بطلع بتختجم على ما يخليه بس استناكم في اللوبي اوكي انا اذا ما تصفيه متى تلوت يجيك يطلع لك هذا هذول ما يطلعون الكمبرشيه اللي عندك الاولى نضب شي غرفه ما عندنا نعمل اللي بقي نعم. شوف شوف بستان ما عنده شطوط الزوم بعيد تلحق